Что такое лекция? Что происходит на лекции? Лекция — это собрание людей. В духовных, э, скажем, учениях это рассматривается как сатсанг. Сатсанг — это общество чистых сознанием, общество, которое собирается во имя чистоты, во имя высшего. Ну а на физическом плане, скажем так, в социальной жизни мы рассматриваем это как возможность что-то узнать, что-то познать. Если говорить о том, что мы собираемся на лекции, то лекция это очень хорошая возможность познать, что есть учение. Когда мастера собирают аудитории для такой трансляции, они ведут определенную работу с умами людей. Если люди более продвинутые, а мастер должен видеть это, настоящий мастер всегда видит – какого рода работу провести в данном случае на лекцию. Если люди продвинуты, то мастер всегда дает больше, приоткрывает завесу и выводит людей, людей из заблуждения. Потому что идет работа на уровне интеллекта, сознания, а если мастер продвинут, то идет работа еще и на уровне биоэнергетического такого э, сознание, скажем, потому что по большому счету все есть сознание, все есть информация, энергия. Проще говоря, лекция – это очень хорошая возможность получить не только пищу для ума, знания какие-то, информацию в первую очередь, но и соприкоснуться с энергиями мастера, с его так называемым излучением и получить какую-то уже часть его опыта. Дальше человек, формируясь, может уже принять решение, хочет ли он двигаться дальше за мастером, либо он останавливается на этом уровне и ищет себе другого мастера. Кстати, мастерами могут выступать также и правильно собранные учебники, то есть литература, где в какой-то степени она является учителем. Но это очень а, опасно на сегодняшний день, потому что мы знаем, что искажение информации, оно очевидно. Сегодня книга не всегда является хорошим другом, к сожалению, потому что все очень сильно запутано и сложно, усложнено. Сложно – это то, что вместе с ложью. Поэтому, когда люди приходят на лекцию, они могут задать прямой вопрос мастеру, и он прямо может ответить. Ответить так, чтобы человеку стало понятно. Тогда для этого уровня мастер должен соответствовать, как говорится, этому уровню. И для этого уровня сознания людей он дает именно ту информацию, которая соответствует его уровню сознания, так, чтобы немножечко приподнять его и дать несколько больше, для того, чтобы у человека появилось желание двигаться дальше. Это очень хорошая возможность. Лекция является в какой-то степени инициацией, где человеку или людям в целом, группе, дается возможность понять, еще раз повторяю, учение – это первое базовое понимание. Понять, кто есть этот мастер, прочувствовать и оставить впечатление. В какой-то степени во время лекции происходит и очищение тоже. Очищение от негативной программы, от негативных программ информации, в целом кармы. Потому что идет выравнивание поля. Это очень серьезная внутренняя работа. Ее проводит мастер, если он действительно обладает таким уровнем. Люди, которые присутствуют на лекции, они, как правило, уходят в очень восторженном или во вдохновенном состоянии. Вдохновление, оно или вдохновение как таковое, очень необходимо, потому что этим человек руководствуется. Он, оставив впечатление, мастер, э, в сознании человека, позволяет человеку выйти на уровень понимания более высокого, и у него появляется чувство радости или желание что-то сделать для себя в этой жизни, ну или для других. Это называется благословение или вдохновение. Если мастер обладает качествами, связанными с э, единством в духе, то обязательно это вдохновение остается. То есть у людей остаются очень хорошие переживания после лекции. Вот что касательно лекции.